sitzt zum Herrn. Sie soll ihr geben Lusche. Ich weiß nicht, Mama. Es ist mir eine Säune. Du bist doch die, und nicht kein Montague. Warum muss es denn ein Montague? Sie ist nicht kein Hand, kein Fies, kein Urem, nicht kein Ponem, kein Eiber, wo es Tietke haben möchte. Oh, trug ein anderer Numen. Wo ist denn ein Numen? Das, was mir lief in der Voice. Getrogen wird die Rösen angenommen, wird sie denn nicht gehabt im selben Reich? Und Romeo, wenn er wird nicht geheißen Romeo, wird er denn nicht gehabt, kein tausend Tarn waren unterliches? Romeo, wird die gemerkt sich absuchen von deiner eigenen Stammen und von deinen Nomen, dass die hassen dem kein Frage. Nimm mich als euch, geh im Stall. Dein Wort bei mir ist heilig, und ich mich nur dein Blick. Und ich bin nahe geboren. Barb und sich, auch den Namen Romeo. Gute Nacht, gute Nacht. Ich wünsche dir rien Schaber und sei ein Gast bei mir im Haus. Bis es in mein Brief. Zum was verlasse mich an um zufriedenen. Mit was bin ich bald gegen dein Herz, noch eins bei Nacht. Wir kennen beiden sich, mit Liebe Schmuss. Mein Lieber, habe ich dir weggegeben, noch einer, die hast du von mir gefordert. Du willst dein Lieber nicht erwecken und du? Und es soll es tun. so sie dir schenken noch und noch. Mein Herz ist voll mit Liebe ohne Breg. Was mehr schenkest dir weg, was tiefer greifen ihre Wurzeln, was mehr hab dürfen, die nicht für Bedens Eibigkeit. Es <gasps> hat ein Rasch! <laughs> mein Liebster, adieu.